Hola, ¿cómo andamos? Estoy aquí de nuevo con vosotros y ya sé que después de estos días en casa, con todas las cosas que van aconteciendo, vamos pasando por un montón de estados diferentes de ánimo. Bueno, pues precisamente por eso hoy quería comentaros que nos pueden ser de mucho beneficio las técnicas de meditación o mindfulness. En general, las técnicas de meditación nos ayudan mucho a regular el nivel de cortisol en sangre y también la tensión arterial, por lo que nos dan una sensación de estrés menor. Por lo tanto, os animo a que podáis practicar algún tipo de meditación y en este caso yo la que os voy a comentar es la centrada en la respiración porque cuando nos metemos y nos centramos únicamente en su ritmo y en esa cadencia que tiene, nos ayuda mucho a calmar tanto la mente como el cuerpo y eso nos facilita un estado de relajación profundo. Además, si lo practicamos de manera constante, nos daremos cuenta de que nos puede llevar a una mayor claridad mental, a una mayor fluidez en la toma de decisiones, a tener más concentración y en general a un estado de autoconocimiento o conciencia mucho mayor y muy bonito para estas situaciones. En este tipo de meditaciones a mí me gustan porque no manipulan la respiración, simplemente se centran en aceptar, aceptar nuestros procesos emocionales, nuestro estado, sea cual sea, y eso ya ayuda de por sí. Es decir, no importa tanto centrarse en la respiración y estar pendiente de si es más lenta o más rápido, si estamos más alterados o estamos más tranquilos, sino lo que importa es aceptar cualquier estado emocional momento a momento, con naturalidad, sabiendo que todos ellos son pasajeros. Por tanto, para todos aquellos que queráis iniciaros en estas técnicas, os vamos a dejar aquí el audio de la meditación centrada en la respiración y también unos autorregistros para que podáis ir viendo toda vuestra evolución. Si vosotros ya habéis hecho anteriormente técnicas de mindfulness, os va a ayudar mucho, ya tenéis ahí una ventaja ganada y lo podréis practicar en cualquier momento. Si no las habéis hecho nunca, sí que os recomiendo que empecéis en un momento de calma, ¿vale? Porque puede llevar un tiempo familiarizarnos con estas técnicas y si lo hacemos justo, intentamos aplicarlas en un momento de crisis, pues a lo mejor va a ser un barullo. Por lo tanto, empieza en un momento en el que te sientas tranquilo para tener más maña para momentos en los que estamos un poquito más nerviosos o alterados y que entonces sí que te pueda servir. Pero tenéis que recordar que la clave de la meditación está en la constancia. Ahí es cuando vamos a ver sus frutos. Por eso os recomiendo que lo hagáis sobre todo a primera hora de la mañana, si podéis, que busquéis un espacio tranquilo y un horario que os permita tener esa tranquilidad para practicar. Si lo hacemos después de comer o por la noche, es muy probable que lleguemos cansados y nos quedemos dormidos en vez de practicar la técnica. Un abrazo a todos.